E aí galera, beleza? Ah, então, hoje nós temos a review do, da central de alarme, certo? Bom, vamos falar dos prós primeiro, né? Então, como algumas pessoas já leram nos comentários, nós temos aqui, o, entre eles, o alcance dos sensores, que segundo a especificação é 100 metros, né? Mas, como disse, se a gente for utilizar realmente nessa distância, às vezes ele perde a conexão. Então, até uns 80 metros é tolerável né, nos testes que eu fiz. Um, e a sirene que chegou né, aqui, ela é bem alta, então eu vou mostrar depois com os decibéis. Um, e assim, o outro ponto positivo dele é, além de que a gente pode deixar a luz apagado, né, e ele ser preto, então não aparecer tanto. Por mais que tenha a luz do botão de ligado aqui, mas durante o dia ela se apaga. Ou não fica visível, mas até onde eu sei ela se apaga. E, bom, a facilidade, né? Levinho, fácil da gente mover, compacto. Então, é, de pró seria isso, né? E a sensibilidade do sensor que ele é para ambos os casos, ou seja, nós temos uma sensibilidade muito boa, principalmente nos sensores infravermelhos, né, que tem um alcance bem grande. Porém, isso também pode ser negativo se você colocar em estruturas que não sejam muito firmes, né? Que por mais que ele se mova pouco ou que tenha algum objeto como planta, ele acaba às vezes disparando. E os contras? Bom, por ele ser compacto, né, a questão de duração da bateria é um ponto importante. Então, como vocês podem ver aqui, ele está mais ou menos uma hora e meia. E Please input password. Deixa eu mostrar para a câmera aqui. Ó, uma hora e meia, é assim fora do carregador, ele já está com um ponto só de bateria, né? Então, algo próximo de duas horas. Uh, com a, a sirene provavelmente esse tempo diminui, não cheguei a medir. E não com todos os, os sensores né, fazendo interligados, certo? Hum, outro ponto aqui, a gente tem a conexão remota, então como o servidor é da empresa e eles não cobram a utilização do serviço, às vezes ele tem algum atraso então, geralmente quando a gente está na própria rede, né, no Wi-Fi, que, é, que o dispositivo está conectado, a resposta é instantânea, mas às vezes a gente está fora, principalmente com dados móveis, isso tem algum atraso, às vezes de minutos ou até horas, né? Mas geralmente é curto esse tempo. Ah, o outro ponto seria o caso da empresa fechar. Né? A gente tem a, Son a Sonify e algumas outras que tem, por exemplo, na Amazon, funcionando seus servidores, mas eles só ganham dinheiro vendendo, certo? Então, se chegar a falir a empresa, teoricamente o servidor também para, né? Porque eles não vão ficar pagando o servidor. Então, não sei se a empresa tem um plano de, se ela chegar para liberar algum firmware que a gente possa alterar para um servidor particular ou alguma coisa do gênero. Ou se eles vão começar a cobrar. Uh, o chip, ele é aqui nesse encaixe só que depois de colocado é bem difícil de tirar. Né? E, bom, ele funciona normalmente, porém não se consegue fazer ligação para a central, pelo menos eu não consegui. E tentei ligar, né, discando normalmente da central para um número também não funcionou, só funcionou quando dispara. Né? Quando dispara ele liga, manda mensagem conforme tem que fazer. Uh, o idioma, né, como eu já falei, a gente só tem inglês, francês, né, se não me engano, ou é espanhol, e, e japonês, é chinês. Então, faltou para o nosso idioma e para vários outros, então poderia ter uma possibilidade de a gente traduzir, ou o áudio que fala, ou a empresa se propor a fazer um novo idioma, né. Então, é isso que eu, um lado contra que eu achei também, a questão do idioma. Não que interfira, ele é prático de usar, intuitivo, mas, né, um ponto a ressaltar. E outro ponto é a possibilidade de a gente estar tá desligando o alarme, mesmo que ele tenha disparado, mesmo com senha. Então isso eu achei uma falha de segurança. Né? Se o alarme disparou, tu pode ali pressionar por 10 segundos, que é o tempo, e 5 a 10, né? e ele desliga a central e o alarme para de tocar. Então, os, então a gente deve deixar a central escondida, certo? Porque esse é um ponto falho. E ainda tem alguns pontos a serem analisados, como a duração da bateria, tanto né, de vida útil da bateria da central, quanto dos sensores e tudo mais. E também a possibilidade de vários sensores conectados numa vez só, se não causam interferências uns no outro, se ela realmente consegue suportar tudo tranquilamente. Por enquanto ela só está com três quatro sensores na verdade. Então, tem os, os outros, mas eu não consegui fazer a instalação ainda. Então, vou mostrar os dois pontos que faltam aqui, que é a questão da sensibilidade e da altura da sirene, né? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui, eu tenho o um sensor de porta e janela, né? É a sensibilidade. Então, a gente tem o LEDs em vermelho aqui embaixo, e se eu tirar, ele acende, né? Só que assim, ela também não dispara. Mas se a gente passar pelo sensor aqui, ele funciona. Então, por exemplo, a sua porta, eu tenho um caso aqui, está muito longe, né? olha a distância que está, por causa do marco e tudo mais. Pô, né? ela fica num, quase rente aqui, porém uma fica para trás da outra, assim, ó. O que, que acontece? Quando a pessoa abrir a porta, né? vou mostrar de frente aqui, ó ela vai estar aqui atrás, quando a pessoa abrir a porta, ele vai ativar, certo? Então, não é aquela questão que se não estiver dando contato, né, se não ficar aqui, ele vai ficar disparando. Ele vai acionar se ele sentir uma diferença. Né? Se não tiver diferença, ele fica desligado. Então, é um ponto positivo, que pode ser falho de segurança, mas é um ponto positivo que em casos difíceis de se instalar você consegue fazer tranquilamente, desde que, claro, os dois cheguem no momento que é abrir passe é, próximos, né, com a distância máxima de um dedo, que é o que ele consegue detectar. Mas quanto mais próximo, melhor. E, bom, a altitude aqui, eu tenho um decibímetro aqui, deixa eu aqui. Então tá ali 29, 30. Se eu ficar em silêncio, né? Espera um pouquinho. E agora a gente vai fazer com as sirenes. Então, se eu ativar aqui, deixa eu botar mais pro centro da câmera. Se eu ligar a central. System armed. Então, no disparar, esse só a sirene que ela vem, né? Então essa distância aqui que está mais ou menos 60 centímetros. Então, aí próximo de 80 decibéis, né? 70, 70 80. E se a gente colocar a sirene dela, não é a wireless, né? É a sirene com fio. Deixa eu conectar aqui. Pronto. Vou focar de novo aqui. Então, 30 de novo, né? E se a gente ativar... System armed. ela já dá um bip para armar, certo? E no disparar ela, ela vai para 85, 90, então já é um pouco mais alto. Porém, isso se deve também ao limite tanto do equipamento de detectar quanto que é, não é a altitude tanto do, do som dela, mas sim a quão agudo é esse, esse apito da sirene, né? Então dá pra ouvir bem longe também. Se você colocar numa área aberta, né, tipo em cima do telhado, que seja né, no lado de fora da casa, isso dá pra ouvir a 50, 100 metros de distância tranquilamente. E dentro de casa, mesmo com as paredes, dá pra ouvir aí por uns 30 metros. Até mais. É, o controle também, né, ele é compacto, legal, levinho e tem um alcance bom também. É, algo em, 30, em torno de 30 metros mesmo, com paredes, ele funciona, certo? E a campainha, né, o, campainha de report. Ah, tem uma questão só que quando você aperta, ela toca uma vez não fica direto, assim, por um tempo maior. Então se a gente ficar segurando, né, ela tem a luzinha ali, também não funciona de nada. Ela só dispara aquele pouquinho. Então, ah, se você não estiver perto para ouvir, é meio complicado. Mas ela tem 45 milímetros de diâmetro, então é pequena, discreta, preta, cinza, né? E é parafusada para a gente poder abrir, não é, não é de trava igual aos outros sensores, mas também funciona muito bem. Hum, bom, então é isso aí, né? espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou hum, sem tempo para estar tá fazendo muitas coisas, então por isso que esse vídeo está demorando a sair e outros que foram pedidos ah, que são muito longos, né, eu não estou fazendo agora. Mas assim que possível estarei fazendo, certo? Então é isso aí pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!